Всем привет, солнечные Одесса. Все знают уже про эту марку, но мало кто знает про нее историю. Сейчас мы вам расскажем. Первое, что хочу сказать, что один комплект продали на аукционе за 5 миллионов гривен. Да, и такое бывает. Сама модель, рисунок выбирали из 20 предварительно выбранных образцов. Они на видео идут э, под номерами. Напишите в комментарии, какая вам больше всего нравится. Кстати, те марки, которые были с кораблем, они уже все проданы, и продавать их не будут. Их было около миллиона вроде бы. Вот, то бишь их оставят как коллекционные. А сейчас э, будет э, повторный выпуск, но уже без корабля. Она как бы похожая на первую, но не совсем такая. Их будет выпустят около 5 миллионов. И миллион конвертов. Укрпочта говорит, что она заработала около 30 миллионов на тех первых марках, которые с кораблем. Сам рисунок выбрали путем голосования э, в социальных сетях. Он набрал больше всего э, голосов. Это, если я не ошибаюсь, эм, рисунок Бориса Гроха. Причем допечатывать именно версию с кораблем не будут, это точно, потому что правила Укрпочты запрещают. Она как бы хотят то ли сделать ее коллекционной, то ли что, поэтому она будет, но чуть-чуть другая. Я вам скажу, я пересмотрел все эти 20, Наверное, все-таки она самая такая, то ли адекватная, то ли самая симпатичная. Потому что остальные, ну как-то, не знаю, ну вот я смотрю на 16 или 17 но она точно не стала бы столь популярная, как та. Все-таки ту вот нарисовали, она вот самое оно, так скажем. Ну вот а сейчас посмотрите сравнение вот этих э, старых и новых марок, которые выйдут. Вот смотрите, вот все то же самое, только без корабля. Ну вот куда он показывает палец? Вот в море, в пустоту? Ну как-то оно, не знаю, на любителя. Кстати, почта анонсировала выход новой марки. Это рисовала 11-летняя девочка самолет Мрия. Это самый большой самолет в мире. Вот. Я думаю, тоже будет очень популярная. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Нажимайте пальцы вверх, это помогает нашему каналу развиваться желающим помочь каналу. У нас есть Patreon, ссылка будет в описании. И также есть спонсорство YouTube, это около кнопки подписаться. Всем спасибо, всем добра, всем счастливо, всем пока.